Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас! Сегодня я покажу вам процесс создания обложки для ежедневника. Начнем! Для работы нам понадобится полимерная глина двух чистых цветов, шоколадная и зеленая, и сорные остатки пластика, кабошон из эпоксидной смолы, как я делаю такие кабошоны, можете посмотреть у меня на канале. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Также необходимо лезвие, скальпель, игла большая и маленькая, моделирующий инструмент, стек с силиконовым наконечником, дотс, щетка, кисточка, черная пастель, пудра разных оттенков, отдельная кисть большого размера, таль и три текстурных листа. Для начала подготовим подложку из сорной полимерной глины. Толщина подложки примерно 1,5 мм. На текстурный лист наносим тальк и прикладываем заранее раскатанный пласт шоколадной полимерной глины толщиной в 2 мм прокатываем на пастомашине на той же толщине. Излишек талька убираем влажной салфеткой и лезвием отрезаем все лишнее. Прикладываем пласт на основу, выравниваем, если это необходимо. Готовим бортики. На текстурный лист также наносим тальк и прикладываем пласт сорной пластики. Прокатываем всегда на той же толщине, что и изначальный пласт. Вырезаем лезвием необходимый нам рисунок. Таких полосок нужно будет две штучки. Подгоним наши бортики по высоте. Для этого раскатываем остатки полимерной глины в пласт 1,5 мм толщиной и заполняем ими все четыре стороны заготовки. Также располагаем две текстурные заготовки на свои места. Все аккуратно прижимаем, все лишнее обрезаем по контуру основы. Займемся уголками. На текстурный лист также наносим на текстурный лист наносим крахмал и повторяем все те же действия. Вырезаем 4 заготовки. Кладем уголки на свои места Щеточкой текстурируем бока основы. Более толстой иголочкой по бокам рисуем прожилки, а тонкой иголочкой дорисовываем мелкие прорези и насечки. Приступаем к заполнению середины. Раскатываем шоколадную полимерную глину в тонкую нить, нам нужно три ниточки. Плетем из них косичку и откладываем пока ее в сторонку. Кабошон вдавливаем в основу. Раскатываем шоколадную полимерную глину в пласт 2 мм толщиной и вырезаем два узора. Каждый узор сглаживаем и кладем их на свои места. Оставшийся декор будем делать из завитушек. Раскатываем шоколадную полимерную глину в ниточку и фантазируем, Ну и обернем наш кабошон косичкой. Щеточкой текстурируем косичку и два объемных узора. Из зеленой полимерной глины делаем листики с прожилками, и на этом лепка заканчивается. Переходим к окрашиванию. Для начала крошим черную пастель и закрашиваем ею нашу рамку. беремся за пудру. Думаю, этот процесс всем понятен. Цвета выбирайте на свое усмотрение. В таком виде отправляем на обжиг при температуре, указанной производителем. После обжига я покрыла обложку матовым лаком и приклеила ее на суперклей. Готово? Вот что у меня получилось в итоге, а наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной. Делитесь этим видео с друзьями. Оставляйте комментарии, ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых уроков! Пока-пока!